はい初めてのナイトルーティン企画を今日は撮りましたフォルテのナイトルーティン企画スタートですおっと入ってきた防音室閉めました本番前なので意外と緊張してますあ本番前っていう設定ですさすがにいきなりピアノ弾くのは嫌なんでまたいつもの携帯維持維持 携帯いじいじいじいじいじり倒して練習しますかとでもやっぱね本番前なんでね本番前って結構ねそう好きな曲でモチベ上げます終わったらモチベが上がったら携帯で携帯をいじってやっぱやめようと しまってで本番の曲は楽譜を見ながら超ゆっくり練習します明日が本番なので緊張しているようですねああ本番じゃないですよ本番はいつもこんな感じで緊張するんですこのテンポで音を確認しあ落ちたマイケルやとここで言いましたねそうやって自分を常にモチベ上げようとしますすぐに携帯いじります 悪い癖です最近の若者は良くないでまた携帯これはナイトルーティンです過去の自分の一番イケてた映像を聞いて自分のテンションを上げるようにしてます俺ってやっぱうめえなと思いながら聞いてますそのぐらいやっぱモチベ上げることが必要なんです正直まだまだなんですがね やっぱね気持ちを上げることは大事なんでねうんやっぱね気持ちに結構左右されちゃうんです音楽ってみんな分かってますよねあフェルミ研究所を見出しましたねみんな大好きフェルミ研究所面白いっすよねあれイラストもいいっすよねしかもネタもいいしまあね著作権の関係で今後にしておきましょうか まだ携帯いじってますね。まあ、いつもこんな感じでやってます。手のストレッチ。まあ、これは結構しますね。本番前は。で、やっぱね、疲れが溜まってるんでしょうね。意外と痛いんです。いたたたたたたたたーいってやつですね。あ、ひまわりのものまでできますよ。たーたーちょっと違いましたね。ひまわりってクレヨンしんちゃんのものまねしたんですけど、ちょっと違いましたね。もうここまで見てる人いますか ?3 分間。 3分見てる人っていうのはもう多分僕のファンですよね。ありがとうございます。じゃあもういいね、コメントお願いしますね。これ、ここ疲労感結構たまるんですよ。親指の付け根の。親指と人差し指の間のところ。痛いんですよ、結構。みんなやってみてください。押してみてください。結構痛いですよ。リアルに痛い。うーって眠たいそうですね。本番前はこうやって静かに過ごします。 シャダりーって言ってますねなんかでもなんか意味わからんと言ってますね俺が出ないと優勝者がいなくなるから出ないといけない意味わからんですねまあでも自分やり自分を褒めて頑張るのは必要ですからねそしてチーズ1チーザーまあねたくさん食べると太るんで1枚だけ うまかったうまかったなんてこれは美味しいんだものすごくお酒に合いそうですね OK 本番前はナルシストを発動してテンション上げますかっこいいと自分で言ってますねオーパーカンナムスタールですねううううオーパーカンナムスタール こんなことはしないんですけどね本当は本番前はものすごく歯磨きしますねやっぱ人前に立つのでね少しでも綺麗な状態でありたいんです美しい状態でありたいんです音楽より正直綺麗にしますよね歯は本当です念入りに歯磨き歯磨き歯磨き方楽みんなこんな感じの歯磨きの仕方してますよねこれも一発撮りなんでね10分もあるんで ってーっと歯磨きしてますよねあこれナイトリーティーンなんですけど今もう夕方ですねまあそんなに夜は更けてないですけどうえって言ってましたねおっさんですねやりすぎたらこうなるんですよこうやってしっかり磨いていきましょう歯の裏もしっかり結構磨き残しがあるんでね歯の裏は1本ずつ磨くのが綺麗になるコツだそうですよ歯医者さんが言ってました 長いですねそろそろ早く切ってほしいあ切ってくれたやつと終わるのかそろそろ歯磨きが終わるのかペッペッ歯磨きを吐いてます1回目終わりってことはもしかしてまさかの2回目いった2回目の歯磨きタイムだいたい本番は2回ぐらいやりますねはい磨いてますそしてね歯を磨くことによって白くなるじゃないですか 白くなると心も白くなるんですで心が白くなれば何が次いくと思いますそう鍵盤が白くなるんですそうです発見です意味がわからないカットしましょうもしかしたらしてないかもしれないけど3回目歯磨き結構好きなんですよいいっすよね歯磨き今こうやって見たらめっちゃ磨いてるな俺歯磨きでもなんかしすぎたらなんかエナメルなんとかが落ちるとか言いますよね色素沈着なんか意味わからない。 もうええわ次行こうよ次そろそろ早く次行こうや視聴者もそう思ってる7分間何を見せられたんだ早くこれがもしかしたら10分続くとかやめてよはい次何するの早く見るなこっちを <laughs> 笑顔やめてくれあシャンプーいいですね 自分の後ろ姿なんかこうやって見ることないんでね初めてですねいいっすねいわゆるこれは素敵なやつですねもしかしてシャンプーもシャンプーも2回やるんです実は自分のモチベーションを上げるためにはねやっぱ2回ぐらいやっとかんだとね まあ、これはもう昔からの癖なんです本番前は2回ずつ3回ずつやるんですいつもの動作を今はこれは自分の歯磨きの後の歯を確認してる作業ですねイーンってしてこれが僕のナイトルーティンですねみんなこんなの本当に価値あるでもね結構ね 実は本当に本番前って本当にこんなことしてていつもと変わらんようなことをしてますねでいつもよりちょっと2回ずつ人前に立つので念入りにやるっていう感じですね歯磨きとシャンプーをで歯も気になるからしっかり歯を見ます僕歯こんな感じでいつも見てます本当ですで化粧水つけますいつもの化粧水つけようと思ったらおかんの高い方を使います なんかようわからんけどたっぷりべちゃべちゃべちゃべちゃつけてああいっちゃいましたよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ乳液もこれ美容液ですね高いんですよにゃーん、いっちゃいましたまたゲスゲしゲスゲスゲしたくさん顔に塗りたくって確認します美しくなったかな美しい こんな感じですね。で、コンタクト外して、はい。で、もう一個コンタクト外して、ポポイのポイ。で、寝る。大体、こうやってね、まあ、のパンツと T シャツっていうスタイルが男の子だと思うんですけどね、まあ、大体みんな男の子は理解してくれますよねで軍内おやすみなさいっていう感じで一日が終わるんですよねそうですかっこつけましたまあこんな感じでねあのねナイトルーティン やってるので、みんな本番前っていうのは何も気にせずいつも通り過ごしてください。それではここまで見てくれてありがとう。見てくれてありがとね。よければグッドボて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、マッチョ、マッチョ、マッチョ、マッスルボマッチョ、マッチョ、マッチョ、マッチョ、マッチョ、マッチョ、マッチョ。